Il y a la fondation de l'intellectualisme. There's a foundation of religion. Il y a la fondation de la religion. There's even the foundation of witchcraft. Il y a même la fondation de la But sorcellerie. The Bible says the foundation Mais la Bible dit que la fondation that will stand sure that qui subsistera is the foundation of the Lord. C'est la fondation de l'Éternel. In Matthew chapter 7. En Matthieu chapitre en Michel chapitre I'll just read out the story for sake of time. Je vais pas lire l'histoire à cause Jesus was teaching. Pardon, en Marc chapitre 7, Jésus enseignait. sessions, et dans tous ses enseignements, he said, il a dit that there were two men that built. Qu'il y a deux hommes qui ont bâti. They all built well. Ils ont tous bien bâti. But the only problem in that story was that one built on a rock. And then the other built on sand. But the common thing between both of them is that they built. C'est que c'était des maisons bâties. And then the Bible says, Et puis la Bible dit in the passage of time, que au fil du the temps, rain came, la pluie est venue, the wind came, le vent est venu upon all the buildings. sur chacune de ces maisons. It was the house that was built on a rock. Et c'est la maison qui était bâtie sur le rocher. Not the house that was painted well. Pas la maison qui était bien peinte. Not the house that was that looked very beautiful physically. la maison qui était très belle physiquement. La base de la longévité de cette maison.